down. Oh, fucking hate. Back up and uh, ding Friendly loadout drop on the way. Waar waren die gasten dan? Even naar die. Uh... Yeah, someone's dropping in on the loadout. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. guys. Gas is inbound. Marking new safe zone. Airstrike. Enemy Bunker precision airstrike. Take eh, die gast heeft nog een autootje aan. Oh, zo. Auto. Oh, oh shit, hier. Ah, ja. zit nu naar door. I'll just use myself. I can finish Zo via hier. Zo via hier. Oh. Hey, achter je wat Ja. Volgens mij staat er zelfs toch in. Dan heb je flippo's in mijn rug, is hier gelijk vast? Ze weten nu wel waar je bent. Ja, zet dat masker op of gaan we af? Het is echt te vervelend, Ja. Zitten hier ook, man. Hostile maneuver. Captain inbound. Marking new safe zone. Daar dan, man. Target marked. Captain moving. Marking new safe Market, zone. Yeah. Oh, low, low, low. Ah, low, low, low. Easy money.